व्यापम घोटाला उजागर करने वाले मध्य प्रदेश के whistle blower doctor Anand Rai को कांग्रेस ने अभी तक कहीं पर भी कोई भी पद नहीं दिया है उल्लेखनीय है कि व्यापम घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बेहद बदनामी हुई थी और डॉक्टर आनंद राय ने इस घोटाले को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यह भी कहा जा रहा था कि डॉक्टर राय को कांग्रेस पांच नंबर विधानसभा से टिकट देने वाली है और उनका नाम करीब करीब राहुल गांधी तक भी पहुंच गया था लेकिन अभी तक उन्हें कहीं पर भी मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर एडजस्ट नहीं किया गया है कुल मिलाकर डॉक्टर आनंद राय एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सबसे बड़ा व्यापक